多少的来不及发现，已经失去最重要的东西。恍然大悟，早已远去。为何总是在犯错之后才能相信，错的是自己？他们说这就是人生，试着体会，试着忍住眼泪，还是躲不开应该有的情绪。我不会求。